ayol kishi qayeri bilan sevadi deydi qulog'i bilan sevadi shuning uchun erkaklar shirin gapiringlar shirin gapiringlar man seni yaxshi ko'raman man seni sevaman man sandan boshqasiga qayrilib qaramayman deb qo'yavering yolg'onni xudo kechirsin